ප්ලීස් මට උදව් කරන්න. මටත් දැන් හිතෙනවා මේ ගෙදර භූතයෙක් ඇති කියලා. මේකට බය වෙලා තමයි අම්මත් දැන් ගෙදර එන්නේ නැත්තේ. කදුම තරමේ තාත්තවත් නැහැ. මොකද උනේ බෙටි? අම්මා, අද මම ඉස්කෝලේදී වැටුණා. මගේ මෙන්න මෙතන තුවාල වුණා. මෙතන සඳ හැකී යම්බරෙහි තරු තනිවී හඬයි මෙයාමේ සුවදනුනාගේ තුරුලේ මාහදෙහි සි